こんにちは、粟田洋介です今日はジェルメディウムを使って絵を描いていこうと思いますジェルメディウムっていうのはちょっと盛り上げたりあとはアクリル絵の具と混ぜたりして透明感を出したりとかですね艶を出したりとかそういう理由で使うそうですあとはコラージュでいろいろなんか物貼ったりしていく時に接着剤の役割もするそうですでこれでヘビーレギュラー とかライトってなったかないろいろあったんですけどレギュラーっていうのはアクリル絵の具と同じ硬さだということでどうせならこのヘビーっていうのを使ってみたかったのでこのヘビーにしましたこのジェルメディウムはそのまま使ってもいいし絵の具と混ぜて使ってもいいそうですこのジェルメディウムっていうのはアクリル樹脂でアクリル絵の具に入ってるアクリルと同じようなものだと思うんですねでちょっと画材屋さんに行ったらいろいろな画材があって この辺は立体感質感透明感を出すメディウムですでこの辺は乾燥を遅らせグラデーションをつけたり艶出し艶消しのメディウムですそれからこれは布に絵を描くメディウムですね粒状化フレークゴールドメディウムなんか面白そうなメディウムですね いろいろなミディアムが売っていてでちょっと3つぐらい買ってみましたがこれがコースパミスジェルというものなんですけどこの中に軽石の粉が入ってそれでこれをくっつけてなんかザラザラな質感にするという面白いメディウムですこれ使ってみて思ったんですけどこれもこのジェルメディウムに軽石を混ぜたものみたいですねどうも でこれはガラスビーズメディウムってガラスビーズがジェルメディウムに混ぜ込んであってこれもね貼ってガラスのビーズの凸凹あとうまくやれば透明のガラスの粒々がうまく利用できるんじゃないかなと思っていますでこの2つはそのうちまた別の動画で使ってみようと思うんですが今日はこのジェルメディウムというものを使ってみます メディウムで盛り上げて形をつけたりすると平らな状態ではなくなるので絵とかちょっと描きづらくなりますなので平らな部分と盛り上げた部分を両方作っていって平らな部分に絵を描いてでバックグラウンドとかって感じで盛り上げた部分をところどころ作るような感じで今日は描いていこうと思います。 ではアクリル絵の具で描いた部分が乾いているので今日はこのヘビージェルメディウムでちょっと盛り上げたりなんかやっていこうと思いますでこのメディウムはアクリル絵の具を混ぜてもいいし混ぜなくてもいいのでそうですね一部はアクリル絵の具を混ぜて一部はアクリル絵の具を混ぜないでちょっととりあえず盛り上げを作っていこうと思います ではパレットナイフを使っていくんですがパレットナイフこういうタイプとあるんですけどこうやってどっちでもいいです私はこういう風になっている方がやりやすそうなのでこっちを使いますさ白いんですけど乾くと透明になります、白だから紛らわしいなこういう感じでどういう感じでもいいんですけど 今度は色を混ぜたやつを上から重ねていきたいと思いますどうなるかはもうちょっと分かりません こんな感じになりましたがここの部分乾くと透明になるんですがここも白い部分が透明になるんで乾いた感じどんなになるかちょっとわからないんですがまあ乾いてからのお楽しみでそこからまた手を加えていくのでちょっとこれ結構ね乾くの時間がかかりますんで今日湿気がすごく多いんで結構乾くの時間かかるんじゃないかなと思います。 1日置いてやっと乾きました昨日今日雨が降っててほんと乾きづらくてドライヤーかけても乾かなくてで今もう乾いてますここの乾いた部分にまた違う色をこのジェルメディウムに混ぜてここに重ねていったりとかまあいろいろできると思うんですけど今日はちょっと天気が悪くてめちゃめちゃ乾くの遅いのでアクリル絵の具だけでちょっと足していこうと思います 蛍光のブルーを使っていきます これを乾かしてもう少し手を加えていきます乾燥してこんな感じになっていますちょっと細かい部分を書き足していきます これでほぼ完成なんですが ここ光った部分ツヤがある部分が見えると思うんですがこのツヤはこのジェルメディウムのツヤなんですねこれがそれで絵の具で塗った部分とかがツヤがないので全体的にこのツヤを入れていきたいのでこのジェルメディウムを全体に塗っていきます 結構薄く塗ったので早く乾くと思うんですけどこの凸凹な部分に白くなってるとこちょっと詰まったりしてこの辺が乾くの時間かかるんじゃないかなと思いますが乾いたら完成です。昨日塗ったジェルメディウムが乾いてこんな感じで全体的に光沢が出ています表面的には乾いたんですけどなんか触ると柔らかい部分がちょっといくつかあってなのでしっかり乾くには何日かかかるんじゃないかと思いますでこの表面